Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын, мы жарим картошку. Она вся зажарена, она вся проварена. Мы жарим картошку, мы жарим картошку.